هو اللي فوق البني ادم ولا اللي تحت البني ادم؟ اه اوه اوه أو ده بيتحرك بيتحرك <laughs> انا بقالي خمس سنين عايش في المانيا وهم قال لي كلمه مقله ما كنتش اعرف ايه ده اهلا اهلا بيكم يا حبايبنا الفيديو بتاع النهارده خفيف وقصير هاخدكم كده النهارده لمحل اسمه بري مارك المحل دوت زي عندنا في مصر كده شارع ناصر بتوع شبرا وبتوع اليوب واللي حواليها عارفين شارع ناصر او ممكن تقول عليه زي طلعت حرب المول بتاع طلعت حرب الحاجات رخيصه مش غاليه قوي ممكن تقول عليه مول الغلابه حتى طلعت حرب على فكره غالي من غير ما نتكلم كتير هناخدكم آه، لفه بسيطه كده في البري مارك نشوف الدنيا عامله ازاي يلا بينا البرنامج بتاعنا الحمد لله اخبارك ايه؟ الحمد لله دي يا عم صباح الخير يا جماعه ب 2 يورو بتقدروا تشتروا كل حاجه بالظبط هتفرج واعلم على كذا حاجه <laughs> ولما اجي لي فلوس هروح اشتري من اللي <laughs> ده يا شباب هو المول اللي قلت لكم عليه مول العرب <laughs> تعال نخش نشوف الدنيا عامله ازاي عشان آه، عقبوا نفسكم زي عقبوا نفسكم جاب البلطو ده يا جماعه ب 120 يورو تخيل هنا ب 55 يورو بس ده القميص ده بجد جميل عندي منه في البيت على فكره عندي في البيت آه. بصوا يا جماعه الكوتشات دي احمد تحب النوعيه دي من الكوتشات؟ لا انا رجليها كبيره فعمري لا ما اعرفش البسها لان رجليها كبيره <laughs> المكان اللي مش واصلين ده احمد احمد عايز يشوف السعر الحاجه احمد عايز احمد عايز يجيب لون اسود ومش لاقي تقريبا كل الالمان بيجوا هنا كل الالمان بيجوا هنا في المحل دوت ويشتروا اللي هم عايزينه لان اسعاره رخيصه جدا يعني في هنا ده قسم الاطفال ده قسم الاطفال يا جماعه جميل جدا والله احمد على فكره كنت شايف مش وحش بص احمد من جوه حلو وب 10 يورو بس 10 هي هي هي تنزل تخفيضات هي هي تخفيضات عندنا حاجه في مصر اسمها كندوره عارف او كندوره الكوتشات دي ب 10 يورو تخيلوا كان ب 18 ب 10 يورو بس كوتشات جميله بصوا انا اغلى كوتش جبته على فكره كان ب 45 يورو يا عم حلو <laughs> اه هوريك مقله هوريك مقله هنا يا احمد اه ما بهزرش احنا رايحين دلوقتي لمقله عارفين المقله مقله زي اللي عندنا كده في المحطه انا بقالي خمس سنين عايش في المانيا وهم قال لي كلمه مقله ما كنتش اعرف ايه ده <laughs> لان انا بقالي خمس سنين وعمري ما اعرف ايه يعني مقله اصلا مقله في المانيا <laughs> بالظبط زي اللي عندنا في اليوم محطه اللي هي بس ليها نظام تاني يعني منظر ما يخليكش تشتري اي حاجه بالظبط بالظبط شفت بس هو يعني نفس ال... نفس الحاجه ايه؟ نفس الحاجه ايه؟ لا بيكفي اصلا بصوا يا شباب احسن مما انا باجي صورت هنا فما عملتش حاجه بصوا يا جماعه نفس الشوكولاتات والله يا احمد انت عندكم مقلب في في الغيط صح؟ اه بيت مين يا عم؟ اسمها ايه؟ الالوبيه في الالوبيه بصوا يا جماعه والله العظيم نفس الحاجه هيت نفس البسكويت انا لو اعزمك على حاجه ماشي انت بتصدق <laughs> انت بتصدق هعزمك هعزمك بصوا يا جماعه ودي ودي الشوكولاتات بصوا يا شباب عامله ازاي اعظم من كده مفيش هعزمك والله على حاجه بسيطه يعني مش هعزمك على <laughs> ناوي ناوي تاخد ايه؟ اللي انت حابه جوه من بره اللي انت انا انا لو ناوي ممكن اخد ديت وجبه بس بص طيب. خد ثلاث حاجات ثواني هياخد ثلاث حاجات هيخرب بيتي 65 سنه هلو لا هي هي هي اوكي Bitte نو دي dieses Reichstück. thank you Jesus I am hungry ميبي اي ونت ا برجر كان وي شير يور برجر جيب 100 بيس اوف يور برجر مش هقدر <laughs> يا جماعه نروح ناكل عشان احنا جعانين بصراحه مصر ايش ايش كم اوس مصر انت كاي اوخ ist ein شونس شونس schönes Sack 1 Euro 80 ah 80 schön ich denke ah I see I love you فظيعه والله بس تاكل؟ لا امم صوته حلو يعني صح؟ آه. صوته فظيع وايه ده احمد ده؟ احمد احمد تعرف ان ده بني ادم حقيقي؟ ما بهزرش اللي تحت ده برضه بني ادم لا تحس هو اللي فوق اللي بني ادم ولا اللي تحت بني ادم؟ اه اوه اوه اوه ده بيتحرك بيتحرك <laughs> ده اللي فوق بس هو بني ادم أوه. اللي تحت مش بني ادم هيعمل bye دلوقتي هيعمل bye دلوقتي مش عارف واقف ازاي احمد هو ما بيزهقش من القعده لا اه, آه، عمل باي يعني. عمل bye عمل bye. كلب فلوس <laughs> اشيل دكر من البطاقه لو هو معدل واحد يورو اصلا في الدفع بص والراجل ده كمان كلب فلوس بيتحرك باي حاجه لو حطيت له حديده برضه هيتحرك الحمد لله كلنا وملينا بطننا الحمد لله كلنا بومس ما استفدتش غير الشوكولاته والله <laughs> الاكل كان لذيذ بصراحه الحمد لله يا رب يكون الفيديو آه، عجبكم وان شاء الله لو حد عنده اي اقتراح باي فيديو جديد عايزنا اعمله ان شاء الله يا ريت تقولوا لي عليه طبعا مش عايزين ننسى ان احنا نشكر احمد لا ولا يهمك على الوقت الجميل اللي هو قدام انا, انا استفدت الشوكولاته مش عليها حاجه ثانيه يعني عادي الله يخليك يا عم محدش ينسى طبعا ان هو يعمل تعليق تحت وتقول لي ايه اللي عجبك في الفيديو لو ما عجبكش قول لي برده ليه ما عجبكش في الفيديو ولو لسه ما اشتركتش انزل اشترك اشتركوا يا جدعان ما تبخلوش هذه وحشونا يا حبيبي السلام عليكم